Я сделал фильтр по столбцу с итерациями и убедился, что максимальное число итераций, которое требовалось машине в процессе Model Selection, было 9. 9 гораздо меньше, чем 99, так что все в порядке. Можно запускать General Log Linear. Запускаю. Процедура выполнялась примерно 2 часа. Результатом этой двухчасовой работы стала, в частности, табличка с оценками эффектов. Переношу ее в Excel для интерпретации. Табличка большая, копируется долго. Ставил в Excel, она имеет более 9000, почти 10 тысяч строк. Ну, что неудивительно, поскольку у нас было эффектов-то немало, а здесь, соответственно, каждый эффект представлен набором значений. Как обычно мы видим, что у нас есть константа, характеризующая контрольную группу. Собственно, можно проверить, действительно ли при экспоненцировании данной величины мы получаем частоту, которую определили изначально. Есть некоторое отклонение, от изначальной частоты 2,5 Здесь мы получаем 1,3, но ну, это связано, соответственно, с тем, что у нас модель редуцированная, поэтому, конечно же, есть отклонение от наблюдаемых частот. Я сейчас отсортирую все эффекты по величине, собственно говоря, самого эффекта. И через условное форматирование выделю те эффекты, которые являются значимыми отсортировал, делаю условное форматирование. Меньше 5, 5 сотых. Ну, меня интересуют прежде всего положительные связи. Вот одна из самых сильных положительных связей, найденных машиной. Country 14 и три вида политической активности. Контакт с политиками, бойкот и участие в кампаниях с визуализацией. 14 страна – это Венгрия. То же самое характерно для 18 страны, а для